O principio era eh, o xantar do bo pepiteiro. O bo pepiteiro era que a comer unha boa papada, non entende? Eso era o bo pepiteiro. Ainda era o casino, chamábase o o Náutico Vianés. Eh, e, e entón o alcalde entón entonces Netalía, os seus amigos, cuatro, cinco, seis de sempre, <clears throat> o Caco facía, era a chacinera que había aquí no pueblo, daquela. E entón, pois, fixo un embutido. En vez dun chorizo, pediu aí a costela e tal, vamos facer isto. E fixeron isto. A costillina ben trunfadinha, como é debido, vai adobada exactamente igual cos chorizos, embútese a mao na tripa gorda, cúrase igual cos chorizos, e iso, pois, unha vez que ten unha curación adecuada, a cocer hora e media, a fogo lento, e eso con os cachelos de os moreliños a mí. Eso, porque eu daquela ainda non estaba. E, pero sei que eran o, os catro ou seis amigos que hai en cada pueblo, neste caso en Viana, pois había tamén eses catro ou seis amigos, que queda creo que un vivo, que é o Manolo do Azucarillo, os outros creo que xa... A festa sigue tendo o seu éxito. Chegaron a servir 3.000 ou algo de xente sentadas, que eso non, no hai en Galicia, só hai en Viana do Bolo. Que non todas as festas e non todas as comidas se fan con unha hora antes que podes ver un espectáculo tan bonito como é un desfile. Porque hai moita xente que ven e quedase coa boca aberta. Eso vese aquí, e nos carnavales gallegos, os enxeros, son así.